hata kwa ugumu, nitajikongoja, nitajikongoja, nitajikongoja hata nikiamuka nitajikongoja, nitajikongoja Nipa tumaini nitapata kesho, na mbulia patupu kwa huzuni na unyonge, wala sijui kesho, najiona mtupu. Nyota, nyota ndo tatizo langu, nyota mpaka nalia peke yangu, nyota, nyota ndo shida yangu wenzangu, yani kila jambo kwangu naliona lina ugumu, ila najipa tumaini langu, nitajikongoja, nitajikongoja hata kwa ugumu, nitajikongoja, nitajikongoja nitaji nitajikongoja, nitajikongoja, nitajikongoja. Najitahidi kuficha shida, ila bado zaniandama tena kugumu, kila panapo kwamba zuka inua macho juu yangu liziki kutafuta mjini mm. silali na kesha taani kusaka pesa, pesa ila bado nakosa nakosa tumaini bado najipa, najipa. Yani kwamba mola tanipa, naamini atatapi nitajikongoja mie, mana Mola ndo mpaji, nitajikongoja mie, nitajikongoja, nitajikongoja mie, wamenizidi wenzangu Mola tanipa, na amini yote yatapita, yatapita.